I can fly. बात है यानी तुझे آه آه منين يودع على فين ومين يجيب مين وذهب الفجر وطلع البدر والعصفور صوصو صوصو ريلي؟ ايه طالب جامعي يعني تنتظر مكافأة؟ إيه. معلش معلش يا اخوي استهدي بالله <laughs> تعال تعال لا ابشر بالخير تعال لا تشيل هم انا حاضر باللي تبي لا تشيل هم لا تبكي لا تبكي السلام عليكم السلام تخيل شهر ونص ما اعطاني ولا ريال شهر ونص من الله يعينك على هالجامعه احط لك فلفل؟ اي حط الصوم آه. حي عرفنا اي اي اعرف بالجاب إيه، ما يسال مكافاه طالب ثاني خويي آه، تعال تعال مصور تعال يا مصور الله تعال تعال تعال اي كوميدي اي وشفنا شفنا شفنا هيدي الاغنيه ويه ويه هيدي طلعتي انت اللي <laughs> ونفس الروح والكلمه انت بي طب تروح حق اطفال السرطان تروح حق دار العجزه فوايد استانس على سناباتها لان يعني انتو فوايد استانس على سناباتها انزين <laughs> I can fly